Quando se ama tem que deixar partir Mas por que que dói tanto assim? Você é fraco demais Sou mais um prisioneiro incapaz de fugir dos pecados capitais Se esse laço te machucar Você vai ter força Desde quando que eu tô bebendo Eu não ando me reconhecendo Me afoga nem mim mesmo All on on Hoje não chora é triste, mano Oh não não, oh não não, Tô parecendo Rick, mano All oh, não, Então me diz o que eu faço Acho que eu não sou forte o bastante pra cortar nossos laços então me diz o que eu faço Jogamos a fonte de pra cortar nossos laços Nossos laços Nossos laços A gente se odeia as então só Isso tá acabando com nós Qual o nosso problema? Dançando com mal oh, yeah. Transando com caos Preciso cortar nossos Nossos laços Nossa fala de vingança Não tá te dando macia A nossa própria intolerância Tá me nó na garganta com tanta ignorância Essas ideias nunca avançam, não é criança Tô cortando os laços porque eu quero distância Desde quando que eu tô bebendo Eu não ando me reconhecendo Me afogando em mim mesmo oh, não não, Hoje não chora é triste, mano All alone All alone Tô parecendo Rick, mano All oh, alone Acho que eu não sou forte o bastante pra cortar nossos laços Então me diz o que eu faço Acho que eu não sou forte o bastante pra cortar nossos laços Nossos laços